أزمة النفايات بلبنان اللي صار عمرها سنوات تحولت إلى هاجس عند معظم اللبنانيين فالمكبات العشوائية انتشرت بين المباني السكنية حتى بات الكثير من الحشرات السامة تهاجم السكان ومنهم عائلة سيدة ريما المقيمة بجبل محسن بطرابلس واللي بيعاني ابنها فادي من مرض جلدي معدي من حوالي الشهرين أتمنى من الدولة ومن شو اسمه البلدية تطلع فينا على القليل شوية لاولادهم ما بيتركون هيك يعني انا ابني مليان عقص وكل شوي بدي ياخذوا رايحه جايه رايحه جايه على المستشفى نحن هون بمشروع الحريري بطرابلس مشروع كلياته مليان جرب فادي بتلقى العناية والعلاج من عمو زياد بسبب مرض بيو هلا بدي ادهله الدواء اجى وقت الدواء هدول الادويه لحولته وانا بيجي بشق عليه لانه امه اول تكون بالمستشفى عند ابوه و... ومنحنا امكانياتنا الماديه ما بنقدر ناخده لا على مستشفى ولا على حكام بيطلع على صيدليه هيدي العائلة بتعيش بوش جبل النفايات بطرابلس حيث انه الهواء الملوث والروائح الكريهة عم تسبب مشاكل صحية بمنطقتهم الصيدلاني صالح الديب اعتاد استقبال عائلة فادي كل أسبوع لمتابعة حالته كيفك منيح؟ شو أخبارك؟ كيف صار؟ رجي جاي شوف حالته كيف صار خليه يقعد على الكرسي شوي إيه عم تعطوه الأدوية يرتاح شيء؟ أوه هالقد؟ كيف صرنا؟ اه فرجيني اجريك شوي كل جسمك بعده هيك خلينا نشوف ظهرك اليوم عم تجينا آه، خمسة ستة عشرة خمسة عشر حيلة كل يوم في عندك جراثيم في عندك مجارير برا في عندك جبل نفايات صار مش عم بيوصل على طرابلس يعني بدي دائما آه، حالات نظافه بالبيت بشكل مش طبيعي لانه هيدا دغري بيعدي بيعدي الاهل بيعدي اخواته اذا عنده اخوات اوكي أزمة النفايات بلغت ذروتها بالعام 2015 وبعدها ما انحلت وازدادت سوءا مع انتشار المكبات العشوائية وحرق النفايات بالشوارع ومين منا ما بيتذكر مشاهد النفايات اللي امتدت كمشهد نهر على صفحات الصحف العالمية ومن هداك الوقت شهدنا ظهور تحركات المجتمع المدني رفضا لتفاقم أزمة النفايات وغيرها من الملفات جاي اليوم أنا آه، أدعم أهل المنطقة بطلبهم المحيط كأنه ما حدا انهز ضميره وتأكد أنه إيه فعلا الزبالة هي عم تسبب أمراض نعم نحن نعيش كارثة صحية بيئية تصاعدية الخطة البديلة هي إعلان حالة طوارئ بيئية مباشرة تعالج المخزون والمنتوج وتشبه النتيجة النهائية الأولوية ما بقى للمحاصصة أو لتقاسم السلطة بس صار لمطالب المواطنين وبأولهم مسألة النفايات وبحسب أحدث التقارير لبنان تخطى كل الخطوط الحمر بالتلوث على أنواعه بمياهه وهوائه وتربته بفعل النفايات والمجارير اللي عم ترمى بالأنهار والبحار تلوث جرثومي وكيميائي وبالمعادن الثقيلة ونادرا ما نجد شاطئ أو نهر خال من التلوث هذا التقرير صدر عن رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشيل فريم واللي دق ناقوس الخطر البيئي التربة اللي عم تنراوى من مياه الأنهر الملوثة بالمجارير عم تتراكم فيها كثير معادن وكثير مواد كيميائيه وحتى الانتاج الزراعي عم بيكون ملوث اذا تم ريه بمياه المجارير يعني انه نحط بس التهمه على الدوله في شيء منه كثير صح بس كمان المواطن اللبناني هو عم بيشارك بهالموضوع هذا هذا الواقع دفع بالدكتور فريم للقيام بفحوصات مخبرية على نوعية المياه للعديد من الينابيع والأنهار داخل بيروت وخارجها لتحديد نسبة التلوث فيها وهيدي مهمة رئيسة مختبر تحليل المياه السيدة سيرين الحمصي بلشت الدراسة عنا آه، كدراسة هلا أولية على نهر أنتلياس، نهر الكلب، نهر بيروت، بحر دبي وبحر جونية، تبينت النتائج انه عم بيكون في عنا تلوث جرثومي عالي آه، سببه الصرف الصحي اللي ما عم بيتعالج وعم بينكب بشكل عشوائي النفايات اللي عم تنكب بشكل عشوائي بالانهر والبحار تلوث الجرثومي ناجم عن بكتيريا اللي هي اشيريشيا كولي اللي عددها كثير مرتفع آه، وهيدي البكتيريا بتسبب اسهال كثير قوي عند العالم معقولة توصل أوقات لل آه، ينشف الجسم وخصوصا عند الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة والأشخاص آه، الأطفال معقولة تسبب الموت وبيبقى السؤال دايما شو الحل؟ بالحقيقة هناك الكثير من الحلول أصبحت معتمدة في لبنان لكنها تبقى محصورة ببلدات محددة كبيت مري ومبينة ما يقوم به المهندس البيئي الصناعي زياد أبي شاكر اللي بيشوف أنه السبب الأساسي للأزمة هو سوء التخطيط وافتقار الجهات المعنية إلى رؤية للتغيير مبدأ المصانع التدوير اللامركزية هو أنه آه، كل كميون بيجي بيطلع بيقبن تنعرف الوزن تبعه قديش جايب نفايات نعرف من أي منطقة أو من أي بلدية بفوت بفضي هون واكيد الزباله ما لازم تكون مكبوسه وفي آه، شباب بتبلش تفرز هالنفايات هيدي بتسع آه، فئات المواد العضويه بتكمل من بعد خط الفرز وبتفوت على آه، مكانات التخمير بيطلع عندك سماد نظيف ما ما داخل له اي شوائب وبالوقت اللي بيبقى التمر والحرق هو السيد حاليا بكتير من المناطق للتخلص من العوادم شو بيعمل أبي شاكر فيها هول الألواح الصلبة يلي عوادم النفايات بتتحول وبتسيلون هون عاملين منهم مستوعبات للتدوير وهالألواح انعمل منها هالحيط الواقف المزروع هون اللي هو تصوينة المعمل الخارجية بينعمل منه مستوعبات ومن معمل أبي شاكر بننتقل لابتكار جديد ابتدعه المستشار الاقتصادي والبيئي اللبناني إيلي أبو سليمان وفريق عمله وهو عبارة عن برميل ذكي للنفايات استغرق العمل فيه أربع سنوات تعديلات جديدة بيتم إدخالها من وقت للتاني على الاختراع بتتم مناقشتها بين أعضاء الفريق كل حسب اختصاصه سلة الزبالة هي حتكون تابعة لبناية محددة إذا البناية غير تابعة لهيدي السلة، إيه، إذا مرقنا المفتاح الإلكتروني، السلة ما حتفتح، قد ما مرقناها السلة حتضل قفلة، أما إذا كان مفتاح تابع لهيدي السلة فإذا مرقناه حتفتح السلة تلقائيا بس لنسكرها حتسكر وحيكون هيدا السلة مفصول لاتنين اورجانيك وان اورجانيك الكيس الورق حيكون باركود له آه. حيفتح الجهة الاورجانيك وكل شيء غير عضوي اللي هو ان اورجانيك حينزت بكيس البلاستيك كمان له باركود الكيسين لهم باركود بس لنفرز حنعرف هالكيس لمين تابع وحيكون موجود اسم الشخص اي شقه ورقمه والتفاصيل بعد عن عن عن صاحب هالكيس في حال اي خلل بالفرز او مخالفه بالفرز نحن قادرين نعود لهذا الشخص نوجه له الانذار الاول نوجه له الانذار الثاني بطريقه توعيه هذا الاختراع إضافة إلى أنه بشكل نقلة نوعية بمعالجة النفايات تم تعديله ليتلائم مع حاجات المجتمع اللبناني بمشروعنا يلي بيحكي عن الجيل الجديد بإدارة النفاية نحن جينا عملنا تحليل على معيشة اللبناني كيف هو بفكر كيف هو بيحكي كيف هو بيتصرف بمعنى انه الفرس بده يكون على مرحله وحده بدنا نحاول نعمل شوارع مميزه نموذجيه ما في عليها روائح ما في جرادين ما في برغش ما في اي شيء ثاني ليش لانه هذه البراميل بتضبط كل هاي الامور ما فيش حيوانات فلتانيه حتى تقدر تنقل الانفكشن ورغم كل هالجهود هناك معوقات امام الحلول المقترحه كمبادرة الاتحاد الأوروبي اللي بترتكز حول هبة بقيمة 13 مليون يورو لدعم المبادرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات خطوة كتير حلوة من الاتحاد الأوروبي وصار في انستليشن مثل ما عم نقول صانع و equipment بمناطق مختلفه من لبنان آه، ولكن للاسف ما ما صار في بعد يعني operation او maintenance لهيدي المصانع اللي تركت او ال equipment اللي 100% فهيدا الحق بيقع بشكل عام على الوزارات في حلول كثير مقترحه ومطروحه وموجوده و... ولكن المشكله فيها انه ما عم ما عم نقدر ننفذها بالطريقه المناسبه والحقهم بيوقع على الجهات المعنيه من الدوله للوزارات كلها سوا. بعد الحلول يلي قدمها القطاع الخاص شو الحلول اللي بيقدمها وزير البيئة طارق الخطيب؟ هلا نحن عندنا يعني الخطة مرتكزة على مبدأ اللامركزية. الحل الأمثل إنه يكون آه، حل مشكلة النفايات على على مستوى القضاء. إذا تعثر على مستوى اتحادات إذا البلديات هي بتستنسب وعندها القدرة والإمكانية المادية والتقنية والبيئية إنه تحل مشكلة نفاياتها لحالها نحن ما عندنا مانع مفروض يقدموا لنا خطط لرؤيتهم لحل مشكلة النفايات ضمن نطاقهم الجغرافي وبندرسها نحن وياهم وبنتابع نحن وياهم هن يفترض يوضع جدول زمني لإدارة آه، نفاياتهم المنزلية الصلبه من الواضح انه كل جهة عم ترمي المسؤولية على الجهة الثانية والكل عم يعرض حلول بتستغرق وقت طويل فيما الوضع البيئي أصبح خطير على المواطن وما بيتحمل خطط لحلول طويلة الأمد وهلأ منعود للدكتور حمزة من فريق عمل البرميل الذكي ليفرجينا كيف تحولت الوديان مكب جديد للنفايات أه وهلا يعني أه ماخذكم لنروح نشوف أه وين صاروا عم يكبوا الزباله آه، يعني صاروا عم يكبوها بالمحلات الطبيعيه يعني التلوث عم مش بس عم بيطال الانسان والمي والهواء لا كمان عم بيطال صار الطبيعه الطبيعه اللي بتغنى فيها لبنان ويدي هون مبين قديش ملوث في محلات تانيين الغابات يعني كل هيدي الغابات والوديان قديش صعب الواحد يشيل منها بعدين هيدي الزباله وشغله كمان كثير مهمه هي دراسه جديده حديثه كثير آه، بتقول انه في 50 تقريبا قرابه ال 50 طن كل يوم آه، من الزباله بتنرمى بالغابات وبالوديان مثال آه، على اللي شفناه هون قدامنا بينتج لبنان يوميا حوالي 6000 طن من النفايات والخبراء بعدهم بيأكدوا أن المعالجة المعتمدة ما بتراعي المعايير البيئية وحتى اليوم بعد أزمة النفايات بتراوح مكانها بلبنان الحكومة ما توصلت لحلول جذرية فيما الحلول المبتكرة والعصرية لم تطبق بعد لإيقاظ بيروت وغيرها من المدن من كارثة صحية وبيئية وبسبب هالتقصير حيبقى لبنان يحتل أعلى نسبة من السرطان بالبلدان العربية بحسب سجل السرطان الوطني للعام 2014